Milli mənəvi özünü dərk dövründə ədəbiyyat 1961-1990 Ədəbiyyata, incəsənətə qarşı yürüdülən sərt siyasi təzyiqlər, ideoloji təxribatlar Stalinin ölümündən sonra tədricən zəifləməyə başladı. 1950-ci illərin sonlarına doğru yazılan bir sıra əsərlərdə Sovet həyat tərzindəki qüsurlara, keçmişdə yol verilmiş ədalətsizliyə açıq-aşkar münasibət bildirilirdi. Mehdi Hüseynin Qaradaşlar, İsa Hüseynovun Yanar Ürək, Doğma və Yad Adamlar, Bayram Bayramovun Yarpaqlar, Rəsul Ruzanın Qızıl Gül Olmayaydı və s. əsərlərdə bu mövqe özünü qabarıq göstərirdi. Şəxsiyyətə pərəstişin cəmiyyətə vurduğu sağalmaz yaralar barədə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 22-ci qurultayında açıq və kəskin danışılması – 1930-cu illərdə repressiya məruz qalmış günahsız insanlara bir-birinin ardınca bəraət verilməsi, ədəbiyyatın totalitar rejimin bir çox ehkamlarından uzaqlaşmasına şərait yaradırdı. Cəmiyyətdə humanizm və insan konsepsiyasının güclənməsi ədəbiyyatın məzmununa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, lirik psixoloji üslubun aparıcı mövqe tutmasına səbəb olurdu. Bunu İlyas Əfəndiyevin nəsr yaradıcılığında, Körpü salanlar, söyüdlü arx, dramlarında sən həmişə mənimləsən və s. Bayram Bayramovun Sərinlik, Şixəli Qurbanovun Sənsiz əsərlərində görmək mümkün idi. Lirikada təzələnmə, yeni poetik fikir Rəsul Ruza yaradıcılığının işığında baş verirdi. Sənətə yeni gələnlərin Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Əli Kərim, Tofiq Bayram, Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu və başqalarının ilk addımları bu işığın altında atılır, sərrastlaşır və möhkəmlənirdi. Poeziyadakı bu yeniliyə qarşı çıxanlar da vardı. Lakin zaman öz sözünü dedi. 1960-cı illərdə yeni ruhu, ideya estetik istiqaməti əks etdirən əsərlər ədəbiyyatımızın ən uğurlu səhifələrindən oldu. Həmin illərdə yazıb yaradan Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Qabil, Balaş Azəroğlu, Əliağa Kürçaylı, Məmməd Raz kimi şairlərin fərdi yaradıcılıq üslubları daha da inkişaf etmiş, əsərləri mövzu, məzmun və bədii cəhətdən yeni keyfiyyət qazanmışdı. Bu dövrdə Nigar Rəfibəyli, Mirvarid Dilbazi, Mədinə Gülgün və digər qadın sənətkarlarımızın müasir mövzuda və fərqli fərdi üslublarda yazdıqları əsərlər diqqəti cəlb edirdi. Yarım əsrdən artıq bir yaradıcılıq yolu keçmiş Nigar Rəfibəylinin 1960-cı illərdə və daha sonralar çap olunmuş Dənizin səsi gəlir, Bir cüt xurma ağacı, Günəşdən gənclik istədim və s. kitablarında müxtəlif mövzularda əsərləri toplanmışdı. Böyük bir yaradıcılıq yolu keçmiş Mirbari Dilbazi xalqımızın həyatında baş verən mühüm hadisələrə əsərlərində münasibət bildirmişdi. Xalqın həyatı, məişəti, zəhmət adamı və onun qayğıları, müharibənin törətdiyi fəlakətlər, doğma təbiətin gözəlliyi, vətən sevgisi, onun müxtəlif illərdə çap etdirdiyi vətən eşqi, şeirlər, xatirələr olan yerdə, həyat lövhələri, dağ çiçəyi və s. əsərlərində maraqlı bədii boyalarla əks etdirilən məsələlər idi. Gənclik illəri Cənubi Azərbaycanda keçən Mədinə Gülgün, xalqının milli hüquqlarının pozulmasını ağır yaşayışını uzun illər müşahidə etmiş, bunun təsiri altında dünya görüşü formalaşmış, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdu. Mədinə Gülgün Cənubi Azərbaycanda demokratik milli hökumət qurulduqdan sonra şeirləri və əməli fəaliyyəti ilə xalqına, vətəninə sədaqətlə, əzmlə xidmət edir. Demokratik qüvvələrin məğlubiyyətindən sonra 1946-cı ildə Şimali Azərbaycana pənah gətirən şair – ömrünün sonuna kimi Bakıda yaşayır və işləyir. Onun yaradıcılığının mövzu dairəsi geniş olsa da, Cənubda baş verən ictimai-siyasi hadisələr, xüsusən azadlıq uğrunda mübarizə, bu yolda verilən qurbanların xatirəsi onu bir anda tərk etməmiş, yaradıcılığında önəmli yer tutmuşdu. Günlər və xatirələr, şairin kitabxanası, Firidun, xatirələrimin nəğməsi, dünyamızın sabahı, Arzu da bir ömürdür və s. kitablarına daxil edilmiş əsərlərdə Mədinə Gülgün Cənubi Azərbaycandakı insanların taliyi ilə yanaşı, Şimali Azərbaycan, buranın vətəndaşları barədə düşüncələrinə də geniş yer vermişdi. 1960-cı illərdə yaranan yeni nəsr sonrakı 10 illiklərdə uğurla davam və inkişaf etdirildi. Sabir Azəri, İsim Əlikzadə, Fərman Kərimzadə, Mövlud Süleymanlı, Yusif Səmədoğlu, Anar, Elçin və başqalarının yaradıcılığında dəyərli nümunələr meydana gəldi. Yeni nəsrə aid nümunələrdəki güclü lirik psixoloji ovqat ədəbiyyatımızın ideya məzmun və forma üslub baxımından zənginləşməsinə əhəmiyyətli təsir edirdi. Bu mərhələdə yaşlı nəslin nümayəndələri Süleyman Rəhimov, Mehdi Hüseyn, İsmail Şıxlı, Vidadi Babanlı, Sabir Əhmədov və başqaları həm müasir, həm də tarixi mövzuda yazdığı əsərlərlə ədəbiyyatımızın zənginləşməsinə dəyərli töhfələr verirdilər. Bu illərdə dramaturgiyada da müəyyən uğurlara imza atılmışdı. Ədəbiyyatın bu sahəsində çox ciddi suallara cavab axtarılırdı. Müasir insan, onun mənəvi əxlaqi saflığı, milli ruh, ictimai borc və şəxsi mənafi, mühüm tarixi hadisələrə çağdaş baxış və s. bir problem kimi həm yaşlı nəsli Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyin, İlyas Əfəndiyev, Ənvər Məmmədxanlı, həm də orta nəsil Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, həm də gənc nəsli Anar, Elçin, Nərman Həsənzadə, Aydın Məmmədov və başqalarını düşündürmüş, onlarla maraqlı səhnə əsərlərinin yaranmasına səbəb olmuşdu.